Entonces nosotros al no tener pueblos originarios, esta visión este, desde, el sentimiento es una visión este, poco valorada y poco difundida en nuestro país, ¿no? Digo, siempre tenemos la visión de desarrollo sí, desarrollo no, eh, trabajo sí, trabajo no, porque hasta eso nos enfrentan, ¿no? Una falsa dicotomía de decir, bueno, esto trae trabajo y si no está esto no tenemos trabajo, ¿no? Digo que hasta esas cosas nos tenemos que cuidar, ¿no? Digo, porque todos sabemos que esto no es un trabajo genuino, no es un trabajo real, no es un trabajo digno, basta ver lo que pasa en el resto de Latinoamérica con las, mineras, ¿no? donde están 10 o 15 años y dejan todo abandonado con una destrucción total del territorio y la gente sin trabajo, gente joven, ¿no? Pensemos ahora que los trabajadores que están trabajando pueden seguir trabajando en la Aratirí, que mientras se hace la obra, como ya ha pasado en otros emprendimientos, ¿no? como Montes de Plata, como Bosnia, digo que son muchos trabajando, después quedan unos pocos, y esos pocos que quedan de repente con 40, 45 años, cuando la empresa queda, se va, quedan sin trabajo, con una salud arruinada, digo, este, esto es claramente comprobable, es lo que pasa, no es, no es nada desconocido, es lo que pasa en el resto de Latinoamérica, ¿no? estos emprendimientos. Entonces, este, este, yo saludo la visión esta porque realmente no, no tenemos esa visión desde, el sentimiento, ¿no? desde el sentir de la gente lo que significa abandonar el territorio, a cambio de qué, ¿no? porque también está eso, ¿no? Digo, una compañera en el video que dice, bueno, no, yo no quiero ser egoísta por, querer quedarme, no dejarle el trabajo a la gente, ¿no? digo, pero el tema es a cambio de qué, este, a cambio de desarrollo, digo, nosotros en la comisión este, que que siempre tratando tanto nos planteamos discusiones políticas, esencialmente políticas, de ver cómo, este, cómo nos están cambiando los términos, cómo se apropian de más que va a tener impactos irreversibles en el medio ambiente y en el agua. Entonces, eh, eh, la ciudadanía en el 2004 votó por casi un 65% que el agua tenía que estar en manos públicas y que la participación, gestión y control de todos los recursos hídricos tenían que ser este, discutidos por la ciudadanía. Eso está en la Constitución. Este proyecto no fue discutido por nadie, no es conocido por nadie. Digo, la gente tiene que opinar, porque así lo dice nuestra Constitución, tiene que opinar cuando un proyecto de esta envergadura va a arruinar nuestros recursos naturales. La, ciudadanía tiene que discutirlo. Este proyecto, más allá de estar de acuerdo o no, este proyecto no fue discutido en ningún lado. Fue firmado abajo de la mesa, sin conocimiento de nadie, este, ni siquiera se instancia Entonces, nosotros de la Comisión Nacional decimos que este proyecto es inconstitucional, absolutamente inconstitucional. El, articulado de la reforma constitucional es clarísimo, esto es inconstitucional. Entonces, inmediatamente, por supuesto que cuando nos enteramos y nos hemos, este, eh, nos hemos unido a la lucha de la gente del interior, en este caso de otros compañeros en video, yo soy de FOSE, FOSE también se de, eh, en sus últimos congresos estar en contra del proyecto Aratiri justamente porque, vuelvo a reiterar, es absolutamente inconstitucional. Eh, bueno, eh, no me queda más que agradecerles, invitarlos para el 31 de octubre, que cumplimos 10 años de la reforma constitucional y lamentablemente nos queda mucho, nos queda mucho por caminar porque no se ha cumplido la reforma constitucional. Este, ya vemos, con cada proyecto de esto se cumple menos, se sigue violando la Constitución. El 31 de octubre cumplimos 10 años, vamos a hacer un festejo, lo vamos a acercar a todos, este, vamos a tener una semana de actividades, vamos a invitarlos a todos a que nos acompañen. Invitarlos también a que a partir de la reforma constitucional se han formado lo que son las comisiones de cuentas, que yo en todos lados digo que por favor esos espacios hay que llenarlos, porque fue la ciudadanía que lo votó, esta no es, no es cualquier articulado de la reforma, esta reforma la votó la ciudadanía. No hay muchos ejemplos en nuestro país donde la Constitución tenga un artículo creado y votado por la ciudadanía. Y en ese marco ya se crearon las comisiones de cuenta, funcionando con muchísimas dificultades, porque realmente no hay interés que la gente participe, pero son en esos ámbitos donde, eh, además de dar la lucha en la calle, además de tener estos estas iniciativas, además de, de difundirlo, son en esos ámbitos donde está el gobierno, que es el que tiene el deber de cumplir lo que dice la Constitución, es en esos ámbitos donde se puede hacer todo este tipo de planteamiento y donde la respuesta la tienen que dar ahí. Tienen que dar respuesta cuando la empresa misma dice que tiene impactos irreversibles, bueno, ¿cómo conjugamos una cosa con la otra? Lo que me dice la Constitución con lo que me está diciendo la propia empresa. Y es ahí donde también tenemos que nosotros plantear alternativas, porque vuelvo a reintegrar, esto no se trata de trabajo sí o trabajo no tenemos que plantear, tenemos que ser creadores de alternativas de trabajo y también exigirle al gobierno que el único trabajo no tiene por qué ser el extractivismo puro y duro como hace 500 años que se nos llevan la riqueza a costo de qué, ¿no? Digo, porque esa es la pregunta. Digo, ¿a costo de qué este, vamos a destrozar nuestro reino? Bueno, muchas gracias.